mudah mengurut kau ujian apa le? Aru pilih keluar lo, jadi ada kau. Ebaru na bahdi li toy, kau ni jamur bukure.